mae ein hinsawdd yn newid. Ac mae tywydd eithafol yn fwy tebygol yng Nghymru bellach. Mae gwasanaeth iechyd a sector gofal cymdeithasol Cymru yn cynhyrchu dros filiwn o dunellu o garbon dioxid cyfatebol y flwyddyn, y lefel uchaf yn y sector cyhoeddus. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd a gweithredu nawr i greu Cymru decach a gwirddach i ddiogelu iechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol i helpu i gyrraedd yr uchelgais o sector cyhoeddus Seronet erbyn 2030, fel sydd wedi nodi yng Nghynllun Cymru Seronet. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun cyflenwi strategol Gwasanaeth Iechyd Cymru ar gyfer datgarboneiddio. A chynllun datgarboneiddio gofal cymdeithasol er mwyn lleihau yr allyriadau sy'n cael eu cynhyrchu gan y sector. Mae'r cynlluniau hyn nawr yn cael eu rhoi ar waith Ledled Cymru gallwch chi helpu hefyd. Drwy ddychwelyd meddyganiaethau sydd heb eu defnyddio i'r fferyllfa. Defnyddio dilliau teithio llesol neu drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'ch apwyntiadau, neu hyd yn oed ofyn i'ch meddyg am ddyfais anadlu fwy cynaliadwy. Rhanwch y fideo yma i ledeini'r neges a helpu'r sector iechyd a gofal cymdeithasol i gyfrannu at Gymru decach a gwirddach.